salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə lobya turşusunun hazırlanması qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. Əvvəlcə lobya götürürük. Təmizlədikdən sonra yuyuruq aş süzəndə süzürük ki, suyu çəkilsin. Sonra isə bizə lazım olacaq sarımsaq, 3 baş sarımsağı təmizləyirik. 1 dəstə cəfəri, zövqə görə acı bibər və 2-3 qırmızı bibərdən, duzdan və quru nanədən istifadə edəcəyik. Kilo yarım lobyanı əvvəlcədən qazanda su qaynatmışam. Orada bir qədər pörtdədəcəyik. Qazanda suyu qaynatmışıq. Lobyaları tökürük. Hardasa bir 5-10 dəqiqə pörtdədəcəyik. Çox yumşaltmayacağıq. Lobyalarımız baxın bu şəkildə artıq yumşaldı. İndi isə aş süzəndən süzürük. Aş süzəndə süzdükdən sonra soymağa buraxırıq. İndi isə tərəvəzləri xırda-xırda doğrayacağıq. az götürürük doğradığımız tərəvizləri toza əlavə edirik. Əvəzlərin üzərinə 1 xorək qaşığı duz əlavə edirik və 1 xorək qaşığı quru nanə və qarışdırırıq. Və pörtlətdiyimiz lobyaları içliyin içərisinə əlavə edirik, yenidən qarışdıracağıq. Əvvəlcədən isliyi qarışdıranda bir xörək qaşığı duz əlavə eləmişdim. İndi isə hər kilo bankamıza bir çay qaşığı duz əlavə eləyirik. Bir çay qaşığı dolu şəkər tozu əlavə eləyirik. Və üzərinə çıxana kimi üzüm sirkəsi əlavə eləyirik. Yığdıqdan sonra 1-2 həftədən sonra artıq e, afiyyətlə yeyə bilərsiniz. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.